man teko paragauti tų vadinamų turtų, to elitinio gyvenimo. Ta pati brigada patiko rusų serialas. Nu, žodžiu, tokie visokie filmai, kurie labai turėjo blogą įtaką man. Aš pats vystau vieną idėją filmui, jau seniai čia vystau apie, apie legendinį Lietuvos boksininką Algirdą Šociką. Aš niekada nesidžiaugiu tuo, ką turiu, man visą laiką atrodo mažai, visą laiką norisi dar kažko. Žilvinai, kas apart e, artimųjų tave dar, dar vadina Žilvinu? Geras klausimas. Šiaip iš tikrųjų dabar vat, buvau Maskvoje nesiniai ir daviau interviu ir ten vat, buvo panašus klausimas apie, apie vardą būtent. Ir aš iš tikrųjų labai pasistengiau taisyklingai lietai ištart, paaiškinti, kaip čia iš kur jis kilęs ir, ir, ir kodėl aš jį pakeičiau ir, ir visa kita. Uh, Ir dabar jau pastebėjau, kad žmonės tengiasi kreiptis žilvinu. Bet tas iš dalies kaip ir mane džiugina, bet iš kitos pusės man tas vardas net ne, nepatinka. <laughs> tai Nes jeigu paėmus, paėmus tą eglę žalčių karalienę, tai Žilvinas buvo toks, galima sakyti, superherojus, kuris galėdavo pasi, pasiversti gyvatę bet galiausiai tą gyvatę sukapojo gabalus po išdavystės. <laughs> Tai, tai nešiotų vardą kažkokio numirėlio netaip ir malonu iš tikrųjų. Jau geriau būtų kažkoks tai, kuris ten, nežinau, kaip Lietuvos, nežinau, kažkokie kunigaikščiai ir karaliai. Bent jau būtų kažkokia garbė ar prestižas. Na dabar Kokie dar buvo variantai? James, kokie dar buvo? James, tai nuo ko James iš vis buvo? Dėl to, kad e, prasidėjo viskas, kai man dar tik buvo 15 metų ir kai aš dirbau McDonald's, e, škotijai, mane pavadino Jimmy, nes Jimmy jiem pasirodė arčiausiai Žilvinas ar Žilvis, tai, e, o Jimmy yra mažybinė forma James, kaip pasirodo. Tai paskui e, vienas turėjo būti projektas pavadinimu Dracula, aš turėjau vaidinti tenai pagrindinį vaidmenį. Ir, ir kalbėjom su produceriu e, to projekto ir jisai sako, Jimmy sako labiau kaip, kaip roko žvaigždės pseudonimas, ten Jimmy Hendrix ten ir panašiai, sako, va James labiau toksai rimtesnis kaip rimtam aktoriui. Nu, pagalvojom gerai, jeigu, jeigu jam gerai, tai ir man gerai. Tai ir va nuo to laiko kažkaip ir liko. Ir šiaip, man atrodo, James Stratas kažkaip gerai skamba, nežinau. Mažiau filmuoja pačiam, pačiam Londone, daugiau stengiasi visokiuose ten Rumunijos ir Bulgarijose filmuoti, tai gali būti, kad netgi e, bus britiškas kažkoks projektas, bet jis bus filmuojamas Bulgarijoje, tai teks važiuoti Bulgarijoje, ne į Londoną. Bet filmuoja Bulgarijoje ir Rumunijoje dėl kaštų. Kaštų jo, nes visi taupo e, Nes automatiškai, netgi jeigu pastai ten biudžetas 10 milijonų, e, tu filmuodamas e, už 10 milijonų Londone galėsi leisti tik tam tikrus savo dalykus, o 10 milijonų ten kokiai nors Rumunijai, tai tau atsiveria galimybės daugiau žymiai laiko, nes pagrindinė laikas pinigai yra e, filmavimo aikšteliai. Kuo daugiau laiko nori, tuo, tuo daugiau pinigų reikia, bet automatiškai kuo daugiau laiko skiri, tuo gali tikėtis aukštesnės kokybės. Tai Kaip Lietuva šito klausimu? Jie skatina, kad e, užsieniečiai atvažiuotų ir čia filmuotų. Taip, taip, dabar, dabar jau gerai. Vat buvo, aš nežinau visų detalių, nes aš man atrodo tada dar net nesimokiau aktoristės, kai uh, po nugriovimo šitos kino studijos uh, dar, dar nauja valdžia priemė įstatymus, kurie buvo labai nepalankus uh, užsienio kino kuriems. Ir uh, užsiraukė Lietuvoje visiškai kokiam dešimtmečiui, bet, kok, bet kokiem tiesiog nebuvo prasmės čia važiuoti, nes jokių lengvatų, kino studijos nebėra, jinai uždaryta, sugriauta ir, ir žodžiu, kažkaip tai taip atsitiko, kad e, labai ilgai nevažiavo. Bet va dabar, va, neseniai vėl atsigavo visą tai, vėl pradėjo važiuoti ir e, galiu pasigirti, kad aš dabar filmuosius e, labai geram projekte, kuris bus filmuojamas pilnai Lietuvoje Čia yra švedų projektas, bet jisai bus paskui distributoriai jau turi, kaip supratau, sutarę sutartį ir su Netflix, ir, ir, ir, ir su Kanal Plus Prancūzijos, ir, ir nu, pagrindė tai aišku, jo koncentruojasi į Švediją, bet kadangi projektas anglų ir rusų kalba, ir švedų, tai didelė tikimybė, kad ir rusai paskui nusipirks, nes jie mėgsta tokią tematiką ten apie oligarchus ir apie naftą. Žodžiu, toks įdomus kriminalinis trileris Tau e, šiemet sukaks 30. Mhm. Ar esi gyvenęs visus norimus tikslus iki įžengimo į ketvirtą dešimtmetį? Ar dėl kažko visgi paskauda širdį? Ir, ir iš vis dabar, dabar tai man tai pasikeitė visas e, mąstymas, nes turbūt e, kas kažkiek žino mano biografiją, žino tokį faktą, kad man teko paragauti tų vadinamų turtų, to elitinio gyvenimo, Ir aš supratau, kad tai nebėra tikslas man. Aš kaip pamačiau tai visą tai iš arti, aš supratau, kad e, anksčiau iki, iki va, to susidūrimo su to gyvenimu aš įsivaizdavau, kad a, e, tai yra siekėmybė. Kad a, e, sėkmė, pinigai, daiktai, a, tai yra siekėmybė, tai tau duoda paskui kuo daugiau laisvės, kuo tu daugiau turi pinigų, tuo tu laisvesnis žmogus. Ir kai aš pamačiau realybę, kad iš tikrųjų priešingai. Kuo tu daugiau pinigų turi, tuo mažiau laisvės tu turi, tuo daugiau tu turi uh, nežinau, personalo aplink save, žmonių, kuri, kuriais tu privalai, kaip ir e, be kurių tu jau nebegali pats ten tvarkyti savo reikalų, žodžiu. Ir, ir toks netgi labai primityvus pavyzdys, kad e, iki to visko, kai aš va tik pradėjau keliauti, kai man dar ten te buvo 15 metų, pas mane buvo vienas lagaminas ir, ir viena, ir viena šitą vadinamą tašę. Ir aš tiksliai žinojau, kas yra tam lagaminė ir toj tašiai. Aš žinau, kur ieškoti, žinau, jeigu, ką, ką man rengtis reikia, jeigu pas mane ar susitikimas, ar, ar, ar, ar laisvalaikis, ar, ar sporto salė, ar viską žinau tiksliai, pas mane viskas buvo apskaičiuota ir dėl to man labai mažai laiko atimdavo. Ir tada atsitiko taip, kad iš to vieno lagamino tapo 15 lagaminų. Ir, ir aš supratau, kad porą kartų esu save pagavęs, kad e, ryte atidarai tą spintą ir, na, ir tu nebežinai, ką daryti, nes tu atrodo, aha, gerai, renksiu startą, bet tada pradėjai galvoti, palauk, šitie spalvos nelabai gerai dera čia. Šitas, ir tu supranti, kad koks laiko švaistimas nereikalingas ant tokių bereikšmių dalykų ir, ir, ir dar baisiau suvoki, kad tie brandai vadinami yra kažkoks kodas tam tikriem žmonėm. Nu, va, tarkim, jeigu tu užsidedi kažkokį brangesnį laikrodį, kurį pas mane irgi keletas buvo, Tai nėra, kad tas laikrodis geriau to laiką rodys, tai yra tiesiog <laughs> tas laikrodis duos signalą tam tikro luomo, sakykime, ar, ar pajamų žmogui ir jis tave pažiūrės kaip, kaip kokį atpažinimo ženklą, kad jeigu tu nešioji tam tikrą laikrodį, reiškia, tu teoriškai turi priklausyti tam, tam tikram luomui. Ir aš suprantu, kad toks absurdas yra, toks nereikalinga energijos švaistimas, kad, kad e, tiesiog, vat, grįžtant prie klausimo, ar pasiekiau kažką žengdamas į ten į, į, į, į ketvirtą dešimtmetį. Tai pasiekiau visko, ko norėjau. Jo, jo, tai supratau, kad va, ta siekimybė, kuri man atrodė siekimybė, dabar jau nebėra siekimybė. Dabar mano siekimybė tiesiog e, dirbti tai, ką aš svajoju. Ir tai yra aktorystė, ir kol, kol kas lyg ir neblogai sekasi, ir atrodo, kad po truputį vis tų durų ir daugiau atsidaro. Ir, ir, ir vėlgi tai nėra tikslas, tai yra daugiau kaip procesas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija e, kasmet užbaigė nemažai žmonių. Bet kodėl būtent tu? Kodėl būtent tave mes matom Rusijoje, mes matėm Londone, mes matom didžiuosiuose ekranuose? Kokia yra vat, būtent tavo sėkmės, ta, sakykim, formulė? Čia šiaip jeigu įmant e, rytiečių filosofiją, tai aš labai neteisingai gyvenu. Nes aš niekada nesidžiaugiu to, ką turiu. Man visą laiką atrodo mažai. Visą laiką norisi dar kažko. Ir, ir todėl aš iš tikrųjų turėjau puikią komforto zoną prieš išvažiuojant iš Lietuvos. Galėjau turėti e, kažkokias tai pastovės pajamas, e, galėjau būti, e, nežinau, labai, labai gerai žinomas Lietuvoje, kaip, kaip, nežinau, kaip aktorius, renginių vedėjas, nes buvo ir pasiūlymų ir visko. Bet man viso to mažai atrodė, norėjusi plėstis kažkaip daugiau, viskas, apetitas augo. Ir, ir, ir, ir dėl to tas apetitas jis paskatino ieškoti kažkokių alternatyvų, nelikti toj komforto zonai. Ir va tada, kai buvo 2014 metais, tiesiog susikroviau daiktus, išvažiavau į Prahą. Prahą, kodėl Prahą? Bet e, vien todėl, kad ten anksčiau filmavo labai daug filmų hollywoodinių. Ir buvo labai paprasta gauti mažus vaidmenis. Ir aš galvau, nuvažiavęs į Prahą, po truputį, po truputį susirinksiu tuos mažus vaidmenis, pasidarysiu vardą savo kažkokį ir tada galima bus taip ramiai teleportuotis į Los Andželą. Bet, bet kadangi mano šitą informaciją buvo kiek pasenus, <laughs> kad Praha jau nebebuvo Hollywoodo meka, kai buvo prieš dešimt metų, tada kai aš ten nuvažiavau, kad dabar, kaip ir minėjau, Hollywoodas jau važiuoja į daugiau į dar pigesnės šalis, į Rumuniją, į Bulgariją dabar tą pačią Lietuvą vėl važiuoja. Ir tada atsirado Maskva. Na, Maskva vis tiek lengviau, nes e, ir kalba yra žinoma įvaldyta, ir, ir rinka žymiai didesnė, ir, ir Maskvoje, manau, kad kol kas geriausiai sekėsi. Tai tu tiesiog norėjai daugiau negu kiti? Manau, kad taip, nes Lietuvoje labai lūbo žemai. Tai prasme, labai čia lengva iš esmės prasimušti bet e, tos lubos ant tiek žemai, kas liečia Mojus rytį, aš nežinau, gal biznėje ar kažkur kitur matyti kitaip, bet e, jau, jau tie keliai ant tiek išminti ir tiek žinomi ir, ir tu jau žinai, ko tikėtis, labai greitai tą supranti, baigęs akademiją. Aš net nebaigęs akademiją, jau supratau, ko laukti. Aš jau planus išvažiuoti jau kūriau, būdamas dar trečiam kursė, man atrodo. Tai va, o, o Rusija žymiai didesnė, ten, ten, ten iš vis ten praktiškai ribų nėra, <laughs> kas liečia kiną, nes ten kartais tokie filmai išeina ir nebūtinai tie blokbusteriai kažkokie, bet būna ir, ir labai rimti festivaliniai filmai. Pavyzdžiui, paėmus kokį nors režisierių, tokį kaip Zvegincevas, kuris net pačioje Rusijoje yra, <laughs> kaip ir jo filmai cenzuruojami, kad va, tas Lėvė fanas iš vis buvo uždraustas Rusijoje, bet už tai kokį sažiotažą sukėlė tuose pačiuose kanuose. Tai Rusijoje visai kitos galimybės. Tai čia jau nekalbant apie Hollywoodą, apie Londoną, apie, apie visą pasaulį, ten iš vis neribotos galimybės, tu gali pasiekti bet ką tik, tai ten aišku žymiai sunkiau prasimušti. Papasakok apie kino industriją iš vidaus. Produceris suranda savo scenaristus, režisierius, aktorius, ar atvirkščiai, ar režisieriai turi idėją ir po to ieško studijos, kas rems, kas finansuos visą projektą, kaip viskas. Labai, labai įvairiai, man atrodo. Ir, ir skirtingose šalyse skirtingai veikia. Bet šiaip, šiaip būna keli variantai, tokie pagrindiniai, man atrodo, kad pagrindinis yra tas, kai yra jaunas e, degantis režisierius, kuris turi scenarijų, arba yra pats parašęs, arba, arba su kažkokiu tai bendraminčiu. O, nu, pavyzdžiui, paėmus tą patį gerą pavyzdį mūsų e, Emilį Velyvį. Mhm. Tai jisai, jisai iš vis baigęs Dailės akademiją. Uh, bet e, nusprendė, kad jis nori būti režisieriumi ir pradėjo nuo trumpametražių filmų. E, tada kaip tik pasisekėm, kad buvo toksai AXX film, trumpų filmų festivalis, jis jį laimėjo ir gavo nedidelį biudžetą pilno metrų filmui. Ir žinant istoriją, jisai sukūrė pirmą zero, Alyvinę Lietuvą. Tai va, tai jisai toksai pavyzdys, kaip, kaip čia be studijos, kaip pats režisierius, pats rašo scenarius, nu, jis su Jonu Baniu, kiek suprantu, daugiausiai dirba e, ir, ir, ir, ir kūrė filmus. Ir jam tas labai sekėsi. O bet kas atsitiko paskui Maskvoje, kai jį pasikvietė ir jam tiesiog davė į ranką scenarijų jau parašytą, kuris visiškai ne jo žanras yra ir, ir, ir produceriai tiesiog jam kvepavo į, į nugarą visą laiką. Ir, ir jis turėjo, jis tiesiog buvo kaip samdytinas režisierius ir viskas, kaip Hollywoodė labai populiaru yra. Pavyzdžiui, kaip atsitiko, vėlgi, aš turbūt daug minėsiu tą dviženį verktą, 3 sekundės filmą, nes jisai Rusijoje vis tiek e, fenomenaliai gerai pasirodė viso, visose platmėse, tiek kritikai jį išliaupsino, tiek, tiek žiūrovai, jis vis tapo rekordiniu filmu pagal, pagal surinktus pinigus. Rusijos viso istorijoje. Добрый день. Кому как. Эй, Спартак, не спи, тут большие дядьки играют. Ну что, прям сейчас в Литву отправить, а? Да можно. Пас у него хороший. Jis universalus tapo. Šiaip jis buvo producerinis, vat, kaip sakau, didelis biudžetas, buvo samdytas režisierius, sam, samdyti scenaristai, kurie pagal uh, Sergejaus Bilovo knygą parašė scenarijų, prikūrė savo, aišku, ten dar daug visokių įdomybių. Uh, tai turėjo teoriškai būti tiesiog, vat, uždirb daug pinigų už tas filmas, būtų toks kaip blockbusteris, bet taip atsitiko, kad e, nežinau, kieno tiksliai čia nuopelnas, ar čia scenaristų nuopelnas, ar čia režisieriaus nuopelnas, ar, ar tų pačių aktorių nuopelnas, bet kad jis ant tiek smarkiai surezonavo ir ant tiek tapo svarbių filmų, ne tiek, kad su popkornais pažiūrėti ir, ir pamiršti kitą dieną, bet jis pakėlė visą tą rusų patriotizmą, dabar per jų tą uh, pergalės dieną vadinamą, tą filmą transliavo kaip kažkokį, nežinau, nacionalinį, žodžiu, nu, nežinau, kaip čia tai pasisekė, čia kartą per dešimtmetį matyti, jeigu ne per dar daugiau. Taip atsitinka, kad viskas pataiko, kažkaip viskas suveikia, su, su, susižaidžia. Tai va, bet tokių filmų nedaug. Būna, aišku, būna. Vardai, su kuriais svajoji tiesiog padirbėti. Nesvarbu, tai produceris, režisierius arba aktorius. Mhm. Uh, <laughs> jeigu taip jau visiškai svajoju, tai aišku, jūs nors su Scorsese ar Spielbergu būtų ten jau topų topas, jau, jau aukščiau nebėra kur. Bet jeigu taip e, e, realistiškiau žiūrint ir kas iš tikrųjų netgi labai arti realybės yra, kad e, aš pats vystau vieną idėją filmui, jau seniai čia vystau apie, apie legendinį Lietuvos boksininką Algirdą Šociką. Čia jisai buvo pokario metais čempionas, kas žino tą istoriją, žino, kad tai teoriškai yra pirmo rokio istorija. Nes ten viskas tas pats, ten nu, visiškai nežinomas boksininkas iš provincijos, jaunutis visiškai sumuša Sovietų sąjungos žvaigždę, bet jam neduoda pergalės, nes Sovietų sąjunga nenugalima. <laughs> tai ideali istorija ir ten visko yra. Ir, ir meilės, ir, ir, ir, ir išdavyšių, ir, ir, ir ta pati pokario atmosfera labai daug imponuoja. Ir, ir, nu, žodžiu, ten bomba iš tikrųjų, aš taip galvoju. Tai va, aš šitą projektą vystau ir aš visą laiką svajojau padirbėti su Audriu Juzienu po ekskursantės filmo. Aš pamačiau ekskursantę, man labai patiko. Aš pagalvojau, kad iš lietuvių būtų fainusio padirbėti. Ir dabar taip atsitiko, kad mes po truputį, dar, dar neužbėgant įvykiam už akių, bet gali taip atsitikti, kad mes kartu kažkaip tai galbūt šito filmo pajudinsim. Į ką tai lygiuodavaisi, kada buvai vaikas? augęs 900 metais, tai mhm. reiškia, tai buvo kovinių filmų era. Mhm, mhm. Tada tau Švarsnegeris, Stalonė, Steven Seagal buvo autoritetai ar kažkas kito? Jo, vaikystėje pačioj, va, 90, pirmi ten, pirmą pusę 90-ųjų, tai buvo būtent tie va, veiksmo filmai, tie koviniai. Ir, ir visą laiką man tie kūnai jų ištreniruoti man labai imponavo. Bet paskui atsitiko taip, kad jau, jau artėjant prie 2000-ųjų, kas nėra gerai, pradėjau labai domėtis ir labai manęs kažkaip sužavėjo visi filmai apie mafiją. E, ir, ir, ir tada jau čia buvo toks blogas periodas dėl to, kad e, kažkaip norėjai lygiuotis į va, tos būtent mafiozus ir elgtis panašiai kaip jie. Ir kas, kas, kas Lietuvos mastu yra, man atrodo, netgi kvaila, galima sakyti. Ta pati brigada patiko, rusų serialas. Uh, nu, žodžiu, va, tokie visokie filmai, kurie labai turėjo blogą įtaką man. Ir, ir buvo toks juodas periodas paauglystėje, kai, kai prisižiūrėjęs tų filmų, bandai juos atkartot, bet aišku, be, be jokių <laughs> rezultatų, tik tai, <laughs> nu, žodžiu. Tai jo. Pasidirbęs e, Junktinė karalystė, įsidirbęs Europoje, Rusijoje ir įsidirbęs Lietuvoje, nemažai irgi projektų čia turėjęs. Apart pinigų, koks yra didžiausias skirtumas dirbant Lietuvoje ir, pavyzdžiui, Rusijoje arba Anglijoje ir kodėl Lietuvos kinas yra būtent šitoje pozicijoje, kokioje yra dabar? Iš tikrųjų, tai man atrodo, Lietuvoje didžiausia problema su kinu yra būtent e, visus finansavimo schemos, nes, e, nes kas liečia būtent talentus, e, tie, kurie valdo techniką, pavyzdžiui, tai tikrą pavyzdį galiu duot, kas atsitiko, kai mes atvažiavom, nes e, filmo Dvižai nebėra, keletą senų mes filmavom Lietuvoje. Mes iš Vilniaus bandėm daryti e, Vokietiją. Ir mes čia praleidom visą savaitę filmuojant. Ir rusai buvo tiesiog sužavėti, negalėjo patikėti, kad taip sklandžiai viskas vyksta. Dėl to, kad lietuvių, lietuvių personalas, vat, visas aptarnaujantis, jisai labai profesionalus, dėl to, kad e, jie turėjo labai gerą mokyklą. Uh, nes anksčiau čia filmavo amerikiečiai, filmuodavo po 3-4 po projektus per, per, per metus ir apmokė tos lietuvius, kaip reikia dirbti visų mm, amerikietiškų subtilybių. Paskui, aišku, ten tas laikotarpis, kai uždarė tą, tą mm, niekas nebevažiavo čia O dabar galiausiai pradėjo labai daug britų visokių važiuoti, Vat čia filmavo karą ir taiką, dabar čia filmuos e, Černobilį, čia yra amerikiečių ir, ir britų HBO, nu, žodžiu, labai, labai didelis biudžetas, labai didelis projektas. Esmė tame, kad tie žmonės, kurie vat, prisilietė prie, prie, prie tų užsienio projektų, yra labai geri specialistai ir jie labai uh, geidžiami yra visam pasauliu. Pavyzdžiui, mūsų kaskadininkai, Tomo Remino um, komanda, jie jie dirba ir Hollywoodė, e, ir, ir Rusijoje, jie tiesiog, jie žino, ką jie veiks ten vos ne tris metus į priekį, nes jie antiek yra geidžiami, jie, jie geriausi, galima sakyti, visam pasaulyje. Jau manimo geriausias visų laikų Lietuvos aktorius. Yra Šapranauskas arba Šapranauskas, bet ne, yra dar daugiau. Yra, man labai patiko Adomaitis pradžiui. A, Banionis, jo, šitas senos. Manau, kad šitie trys iki šiol tavo manimų svarbiausia diena tavo gyvenime? Mm, dvi labai svarbios dienos. Uh, ne, nežinau, kuri svarbesnė. Tiksliau, yra populiarus atsakymas ir nepopuliarus atsakymas, <laughs> bet man jūs abi vienodai svarbios, tai aišku, viena yra dukros gimimas, gimimo diena, ir kita yra va, premjera Dvižanėvir. Nes tokio jausmo mm, tiek vieną, tiek kitą dieną neturiu su ko palyginti. Kai šitiek emocijų užplūsta ir, ir, ir, ir tu, tu nežinai, tu negali valdyti savęs, tu ir jokiesi, ir verki, ir, ir, ir džiaugiesi, ir, ir kažkaip, nežinau, vienu metu viskas. Toks kažkoks tai susikaupusio emocijų protrukis. Ir man buvo kol kas va, tik du kartus, tai per dukros gimimą ir, ir per premjerą nu, aišku, dukros gimimas visiškai priešinga diena, bet ten, ten, ten irgi tokia situacija buvo, kad e, su, su uh, dukros mama susipykom kaip tik ir jinai netgi manęs nepakvietė į, į procesą. Aš labai supikau, iš pradžių buvau, mm, nu ir gerai, reiškia, aš ten nereikalingas, bet galiausiai vis tiek e, kažkaip tas emocijas patraukiau antrą pusę, atvažiavau tenai Ir aš galvojau, nu ir gerai, su, su, su dukra pabendrausiu, nes aš jau žinau, kad negimė, bet e, su mama nekalbėsiu. <laughs> Toks, toks buvau, buvau laikysiu savo principų. Bet kai <laughs> man tą kirminėlį atnešė, tai <laughs> vis, visas iš karto nuoskaudos, viskas tiesiog lyg nebūtų buvę. Visos, visos emocijos blogos dingo, liko tik geros ir, ir, ir, ir, ir tada ir jau pajaučiau ir tą meilės kažkokį tai proveržį. Ir, ir, Nu, žodžiu, tai va, tokios dvi dienos. <laughs> Filmai ar serialai? Tai va dabar pasikeitė iš tikrųjų. Anksčiau buvo filmai prestižas, filmai elitinis dalykas, o serialai toks kaip antraplanis, tie, kurie nesifilmuojasi filmuose, tie filmuojasi serialuose. Bet dabar viskas apsivertė, dabar sprogo ta televizija ir kartais dabar televizija netgi dar kokybiškesnė negu patys filmai. Tai uh, Tai dabar nebėra tos ribos. Rytas ar žalgris? Rytas, aišku. Lebronas ar Kobi? Mm, Kobi. Gražiausias tavo aplankytas miestas? Mm, geras. Tiek daug tų miestų dabar galvoju, blemba. Praha turbūt vis dėlto labai gražus miestas. Mėgiamiausias muzikos atlikėjas? Mm, tupakas. E, mėgiamiausias filmas? Visų laikų. Forestas Gampas. Bėk Forestai. <laughs> Jei galėtum, ką prikeltum iš mirusiųjų? Tupakas. <laughs> Jeigu turėtum galimybę gyventi bet kurioje pasaulio šalyje ir laikotarpyje, kokį laikotarpį pasirinktum ir kodėl? Mm. Čia geras klausimas turbūt kokiais nors 1860 e, Rusijoje, ko gero. Maždaug taip. Kodėl? Nes, e, nu, vienas dalykas e, - muzika, literatūra. Jeigu neklystu, tada buvo ten būtent visi caro ir, ir prancūzų ta visa, kaip čia pasakyti, koalicija ir, ir buvo labai tokios, nežinau, aristokratiškos visos. Nu, labai gražu tiesiog, labai gražus laikai, architektūra, viskas. Tai turbūt ten, bet matyt nenorėčiau ten užstrikti, matyt norėčiau tik apsilankyti, <laughs> pažiūrėti iš arti visą tai. Džeimsai, trim skirtingais vadmenimis paprašyk žiūrovų prenumeruoti mūsų kanalą. O, Палау, палау, ты добрый поглот. Эм... Ну что, ребята, подписывайтесь на... Как ваш канал вообще? Зизас. Подписывайтесь на Зизас тогда, значит. Будьте здоровы. Right, guys, so I would like to tell you please subscribe to Ziz's channel. You won't be disappointed. Cheers. maziukai, nepamirškit <laughs> subscribinti ant Zizo kanalų, nepasigilėsit, jums patiks, čia, čia viskas labai yra čiotkai. Klausyk, Džeimsai, ačiū tau labai. Sėkmės ir sveikatos tau, tavo dukrai ir visai tavo šeimai. Nes be sveikatos nieko nebus. Teisingai. Geras palinkėjimas. Ačiū. Ačiū tau.